ガメガメ300ポンドキャノンもうダメだ遊んでんじゃねえよてめえら今麦原もう逃げられんぞサンジはだだ誰それサンジ俺の仲間だそんな奴は知らんそっかじゃあな コロナ呼んでるぞ邪魔 任せろてよ海賊あんなんで伝わるだよそんなこともわかんねえからおめえは海賊 A なんだこのマリモ すごい威力だなだいぶ倒せたぞあうわてめえ何何してくれてただ謝りなさいよトゲキングお前が謝れアホかあいつらが来たんだなよかったこれでだいぶ楽になるぞよし残念外れなんだエアドア と一緒にいた牛随分と情報と状況に違いがあるようだおい今のどうやったんだすげえ手品か階段で行ったのにどう間違ったらそっち行くのよンタかうるせえお前の説明が悪いんだろ私が悪いわけないでしょソロ俺今度薬作ってみるよダメに効く薬ダメっておいロビン死ぬなって